ब्याक टु माई न्यू ब्लगिङ सो गाइस अहिले मतलब राति भइसक्यो त्यही पनि हामी मतलब माछा माछा माछा खातेर मतलब जल्दी छिटो छिटो मतलब हामी यहाँ बारीमा आएको छौँ मतलब तरी पाता ल्याउनु माछा खानु सो तपाईँहरूलाई देखाउँछ अहिले पाँच बजिसक्यो सो मरा भाइ यहाँनिर यो मतलब हाम्रो उत्तर रास्ता हामी पत्थरबाट डेडी हुन्छ र छिटो आइरहेको छौँ यहाँनिर रस्तो खै वहाँ पुग्छ देखाउँछु तपाईँलाई यसो बारी आइसक्यौँ सो मतलब आन्धार छ यति राम्रो त देखाउनु सक्दिनँ त्यही पनि सो तपाईँलाई देखाउँछु हेर्नुहोस् सो तोरी मतलब बहुत सानो छ हेर्नुहुन्छ मुला मतलब बहुत रात भइसक्यो हामी घर जाँदैछु मैले लिएर सो तपाईँहरूलाई म आजको हाम्रो मतलब हाम्रो हाम्रो घरमा मतलब सब्जी के बन्छ त्यो तपाईँहरूलाई देखाउँछु पुरा ब्लकमा बनिरहनुलाई अहिले रात भइसक्यो त्यसैले घरमै गएर मिल्नु सो गाइस म अब यो के भन्छ यो मतलब यो तोरी केलाउँछु मतलब के मेरा धर्ने मान्छे छैन मतलब कोही पनि छैन गाइस मतलब बेसी ठुलो भएको छैन त्यही छ सब्जी रेडी हुनु आँटिसक्यो मतलब अब बनाउने हल्दी लगाइरहेको छु यसलाई मैले बादमा गाइस मतलब अब चाहिँ एउटा सब्जी दिनै छ मतलब यहाँ बढ़ जाएगा इसलिए भी है सो गई आज का बोलो इतना ही अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना अभी के लिए बाय हमारा खाना खाना टाइम हो गया है